criança, ninguém me tira desse foco. Meu foco é esse, educar, ensinar, é incentivar, motivar mesmo. Porque eu sei que muitos estão ali passando pela minha mão. Eu perdi cinco famílias. Mas eu também tenho criança na faculdade. Tenho jovens nossos que passou por uma PJ agora. Entendeu? Então eu fico assim felicíssima, porque não está conosco, mas passou tá por aqui. a importância disso aqui é sobre a cultura, é sobre nós empoderarmos as famílias que são atendidas por nós dentro do projeto. A importância desse projeto é trazer um impacto social e ambiental porque as pessoas precisam aprender a separar o resíduo, separar o seco do úmido. Porque quando eles entendem que vão durar mais tempo a vida deles e eles tendo o um recurso da venda desse material, eles sabem que para dentro da casa deles estão levando o um alimento. E estou muito feliz por estar tá recebendo aqui Rede Favela Sustentável. uma forma de, de conscientizar as pessoas a separar todos os seus resíduos, não só os adultos e, e também as crianças, né? Eu, cada um deve ter responsabilidade com o seu resíduo, que a gente chama de lixo, mas na verdade não é lixo, né? são resíduos. Então, cada um tem que ter essa responsabilidade. E esse evento de hoje, esse trabalho, é um trabalho assim que não só vai é, é, mostrar para as pessoas adultas, como também para as crianças que na verdade a gente vê o resíduo pelo chão e acha que simplesmente não tem valor, mas nós estamos vendo dinheiro. Uma latinha, um copo de, de guaraná, né? Uma, é, vários materiais. O lixo não sai do planeta, até porque a gente só tem um planeta e ele já está muito cheio. Então a gente precisa olhar para o que, que de fato é lixo. É aquilo que não serve para mais nada, não dá para ser transformado em nada. É saber o que, que nós vamos fazer com esse, com esse material, o que, que nós podemos fazer para poder estar tá gerando renda e olhar, realmente olhar para aquilo que as pessoas chamam de lixo como potência. Isso é com pano, isso é com a cápsula, isso é com óleo e as mulheres fazendo, principalmente está na mão das mulheres. E são as chefes de família, a maioria são chefes de família dentro de casa e dentro da favela. Quando todos os homens já saíram, as mulheres já começam muito mais cedo a estar tá cuidando de tudo. Olha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. A melodia principal, quem diz, é a primeira voz, é a primeira voz. A gente, no, no, momento da cozinha, né, a gente tá, primeiro está falando de uma cozinha de afeto, porque somos todas mulheres, de uma cozinha de afeto mais ainda, porque é dentro de uma escola. A alimentação escolar, gente, é a alimentação mais importante para um aluno, para um estudante que mora na favela. E hoje, né, poder oferecer um cardápio muito diverso, incluindo tantas pessoas da rede de favela sustentável, nosso coração está em grande festa. Muita gratidão e tentando aproveitar o máximo do que a gente podia dos alimentos, né? Todo o resíduo foi para os porcos daqui, né, da criação local, serviu também para compostagem, para oficina de compostagem e eu já guardei um saquinho para levar para minhas galinhas. O meu principal objetivo aqui no trabalho é, ver a construção, um local para me poder acolher esses catadores. Porque somos catadores, mas nós não temos o nosso espaço. Nem o espaço do, do lar dos sonhos. É um lar, por isso que é, lar dos sonhos. Porque o local é precário tendo apoio, a gente consegue muita coisa, fazer um trabalho conscientizando os moradores, é, é, é, educando as crianças nesse sentido, então a gente pode fazer uma comunidade limpa, uma cidade limpa. A gente pode só é, juntar força e a gente consegue. Então a gente essa dificuldade que nós temos pode ser resolvida só com a nossa própria construção. Então, essa é uma demanda assim de primeira que nós estamos nesse já bem já 11 anos, partindo para 12, nessa puxada aí, nós somos força, foco e poder.